شباب في يوميات مياد محمد معاكم النهارده يومي اياد محمد هوريكم النهارده كيفيه تفعيل برنامج فوتوشوب او اي برنامج Photoshop من برنامج keygen طبعا انا هسيب لكم كل اكواد ال serial تفعيل اي برنامج بس طبعا ما اقدرش اسيب لكم link البرنامج ده وما بقاش حد بيقدر ينزله هو بس كان معروض في 2021 من كذا من ترى من ست اشهر اللي هو 2021 من شهر واحد ويتحمل بس لكن دلوقتي ما بقاش يتحمل فانا هسيب لكم الاكواد اما في لمحه اما في الوصف واللي عايز يكتب اي حد عايز serial يكتب لي اسم البرنامج بتاعه وانا اجيب له ال serial. اه شكل البرنامج اهو اه هو ده وانا البرنامج اللي عندي اهو هو ده ده طبعا بتدوس هنا تدوس هنا يعني هو هيجيب لك اكواد كتير قوي تدوس copy وتنسخه هنا دوا طبعا ده هو دوا كان هنا بيجيب باي اونلاين او هنا كان بيقول لك تخليه تشتريه ها ريجستر فوتو ستيج بتدوس هنا وبعد كده تدوس الكود اللي انت نسخته تدوسه هنا ثانية بس اعمل copy للكود هتعمل copy للكود وبعد كده تدوس هنا طبعا الاكواد دي هتبقى تحت دوس register اها registration 6 بعد كده بدوس later لو عندك فلاشة وعايز تحفظ عليها بدوس later اهو زي ما انتوا شايفين البرنامج اتفعل وهقول لكم على السم اللي بيفعلها كيجن ده بيفعل سلايد شو وكل الحاجات اللي انتوا شايفينها هعمل لكم زوم عليها ها هي ايه الحاجات دي نقفل ال zoom كده طبعا هيفتح لكم هنا تقفلوا الموقع ده هتلاقوا ها بيفعل كل الحاجات دي طبعا ها audio time كل الحاجات اللي هي من موقع NCH لكن غير كده ما بيفعلهاش والمره الجايه هبقى اجيب لكم برنامج يفعل لكم كل الحاجات اه ده كمان بيفعل لكم فوتوباك فوتوستاك كل الحاجات زي ما انتوا شايفين الحاجات دي ها هو بيفعلها كل الحاجات دي وبس كده يا شباب انا اديني هسيبكم ما تنسوش الاكواد كلها في لمحه وفي الوصف وفي التعليقات هتلاقوها واللي عايز كود معين من الحاجات اللي انا وريتها لكم دي اكتب في التعليقات ويقول لي اسمه ويشترك و like. وهبعت له الحاجات بتاعته ماشي والى اللقاء في فيديو جديد مع يوميات اياد محمد سلام وداعا متنساش ال like والاشتراك ماشي